i per a fixar posició per part del grup Podemos, el seu síndic, per un temps màxim de 4 minuts. Gràcies, senyor president. Molt bé. Jo eh, volia recordar Eh, vostès ja ho saben, que eh, la divisió provincial de 1833 era un model centralista i uniformador d'inspiració francesa. Però el problema no és a soles la pervivència de la província, sinó que vostès confonen la, la província en la Diputació. El llibre verd dels governs locals intermitjos ja eh, ho plantejava fa anys aquesta reflexió. El problema és que les diputacions han sigut institucions lligades lligades a la ineficiència, la duplicitat, la corrupció i, a més, són institucions no democràtiques. El sistema actual d'elecció dels diputats és un sistema majoritari basat en partits judicials que de vegades ni existeixen realment, perquè ja s'ha modificat el mapa dels partits judicials i, en canvi, la Diputació continua triant-los en, una, en un mapa inexistent. Però, sobretot, és un problema d'ineficiència, de duplicitat i de corrupció o no li han contat a vostè lo de l'adjudicació del pla de carreteres de la Diputació de València? Les sis zones que va dissenyar Alfonso Rus. El seu se l'hauran contat. O el cas Imelsa, en València. Perquè vostè, jo me consta que és un municipalista i un defensor de la Diputació Provincial, però alguna cosa li hauran contat els diputats del PP. I, per tant, jo crec que haurien de llevar el llistó. Nosaltres no creguem en la Diputació Provincial. Pensem que les diputacions provincials, la seva trajectòria, ha demostrat su ineficiència i, a més, el seu anacronisme. Pensem que n'hi ha que buscar fórmules de recolzament dels municipis. Jo ja sé que el 70% dels municipis de la Comunitat Valenciana, ho sé molt bé, eh? ho sé dels temps de l'oposició, tenen eh, menys de 1.000 habitants. Ho sé, però això se li pot donar solució des de la comarca o se li pot donar solució de, de, des d'una altra via. De tota manera, és que n'hi ha que parlar en sèrio dels governs locals intermitjos. I això vol dir que n'hi ha que replantejar-se el règim local. N'hi ha que parlar d'àrees metropolitanes, perquè, clar, parlem de la problemàtica dels municipis xicotets, però parlem de la problemàtica dels municipis de l'àrea metropolitana, que vostès es començaren a fer plans d'acció territorial de, de, eh, en matèria metropolitana i al final acabaren deixant-los tot empastrats i sense avançar. Jo crec que n'hi ha que... Eh, parlarem del règim local en profunditat el dia que lleven a Rajoy de la Moncloa. I, a més, jo crec que podrem parlar també així de la llei de règim local valenciana. Jo crec que, de tota manera, n'hi ha... Eh, a més, quan se parla de model de diputació, que vostès parlen, de quin model? Del model de la diputació de Joaquín, José Joaquín Ripoll, en el cas Brugal, el de Carlos Fabra, set famílies, eh, set generacions condenat a la presó, el d'Alfonso Rus i Enrique Crespo, vicepresident, vostè també el coneix bé, de quin model de diputacions provincials parlem. Per tant, jo crec, mire, en aquest moment les tres diputacions provincials tenen al voltant de 4.000 funcionaris, gestionen 1.000 milions d'euros, gasten més de 100, al voltant de 180 milions d'euros en personal i, a més, el 70% del seu pressupost són transferències de l'Estat, el 70% del pressupost. La qual cosa la Generalitat podria gestionar perfectament. Nosaltres pensem que el Partit Socialista li va faltar valentia per a portar a terme la llei del 83. I és el problema que van fer una llei 283 que després no portaren a terme. I li va faltar valentia i nosaltres anem a intentar espentar per a que es desenvolupe aquesta llei 283 83. Eh, I anem a fer... A per això votarem en contra de la presa en consideració. I mire, he sentit, m'ha fet gràcia, sentir a la senyora Bonich dir tic-tac, tic-tac, no? Quan parlaven, eh, m'ha paregut sentir abans, en altra intervenció, en altra intervenció, no? Ho he sentit mal? Doncs pues mire, ja m'he sentit mal la broma, però de tota manera li vaig a dir, el model de govern provincial que vostès defensen és un govern, és un model sobredimensionat és un model car, és un model ineficient, és un model, és un model escassament democràtic i, a més, està tristament lligat a la corrupció en esta comunitat valenciana. Votarem en contra de la presa en consideració. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Montiel. I per a fixar posició, en nom del grup